Па со еден збор да кажам, на сите нас, комплетно во светот ни е потребна љубовта. Мислам дека во овој момент на сите нас е вакво предавање од ваков еминентен писател творец од Република Хрватска може да ни биде само од корист, бидејќи во неговото предавање народот ќе сознае какви на вистина треба да бидеме да шириме позитивна енергија, да се сакаме и да се почитуваме. Само љубовта може да не спои и да го направи она што во светот е неминовно за едно подобро утре. Pa evo, prvo drago mi je da mi makedonski ide sve bolje i bolje, pa opće mogu razumjeti što mi postavljate. Moram priznati da obožavam biti u Makedoniji, obožavam što su moje knjige ovdje dobro primiljene. sada je dakle objavljena već druga knjiga Škola života i drago mi je da i ovdje ljudi reagiraju pozitivno kao i u regiji, a ja se trudim zdravo i svakodnevnim jezikom govoriti o onim temama koje sve nas zanimaju. Dakle, kako imati zdravi odnos prema sebi, kako zdravo voljeti sebe, kako imati pametan odnos prema drugim ljudima, kako pametno odabrati partnera, kako s njima komunicirati, dakle sve one teme o kojima stalno razmišljamo. Trudim se o njima pisati znanstveno utemeljeno, ali svakodnevnim jezikom. Prvo, ja volim interaktivnu atmosferu, dakle volim da ljudi ne slušaju onako mene dva sata kako ja nešto pričam, nego da pričam onako ljudski, normalno, da postavljaju pitanja, volim da se uključe to znači da su prisutni i da traže neke konkretne odgovore na svoja životna pitanja, jer nama često životna teorija ide dobro. Mi znamo što bismo trebali napraviti, dakle znamo da trebamo oprostiti drugima, ne zamjerati, znamo da trebamo, ne znam, biti prisutni u sadašnjem trenutku, znamo da trebamo voljeti sebe, ali kako to napraviti, to nam već ide malo teže. Tako da volim ova uživo susrete, volim e, ta, ta predavanja i volim da su ljudi uključeni, jer onda baš tu teoriju koja nam je često jasna, tražimo načine kako da je prevedemo u praksu. A ljubav je sve. E, ljubav je apsolutno sve, s tim da kad ja govorim o ljubavi, ne govorim samo o romantičnoj ljubavi. Dakle, ljubav se ne smije sve samo na romantičnu ljubav, e, divna je romantična ljubav, ja sam u braku, želim biti u braku i to je prekrasan odnos, ali ljubav bi trebala biti generalna i sveopća. Dakle, ljubav prema djeci, ljubav prema prijateljima, ljubav prema domovini, ljubav prema prirodi. U Makedoniji jako, lijep, jako lako i jako lijepo voljeti prirodu, tako da ljubav prema svemu i svima će oplemenjivati naše srce i da, romantična ljubav je jedno od lica ljubavi, ali čak i ljudi koji nisu u romantičnoj vezi mogu imati bogat ljubavni život ako vole svoju djecu, ako vole svoje prijatelje. Dakle, cilj je da ljubavi damo maksimalno veliku pozornicu u našem životu. Ljubav nikako nema granice i ljubav nam zapravo dokazuje da i naša svijest nema granice. Jer tek kada volimo, ja mislim da mi znamo tko smo, znamo zašto smo stvoreni e, i osjećamo svoj smisao u svakoj stanici. Tako da, ljubav odaduže.